Takže zdraví Edo Jackson sa pri ďalšom patisserie Wild Dispatches in Education Learning a dneska tu máme opäť mod s názvom Baldi Loves Chips alebo Baldy má rád chipsy. Tento mod sme už tu na kanále hrali asi minulý rok a tak som si povedal, že čo tak si ho nepripomenúť a uvidíme, že refreshneme si, že ako že ako tento mod vyzerá. Tento mod je od developera Raparep Eloleo, čo je skvelé, lebo on robí skvelé mody, ak, takisto ako Michael Does Gaming, alebo, ja neviem, um, títo proste iní moderovia tejto hry. A predtým, než sa vrhneme na samotný mod, by som ťa chcel poprosiť, aby si dal odber, lebo Mojím snom je dať tisíc odberateľov na tomto kanáli a práve tvoj odber mi veľmi pomôže a ak to urobíš, tak budeš dostávať notifikácie na moje videá, na moje streamy a na všetko ohľadom môjho kanála. Takže uh, bez ďalších kecov sa môžeme vrhnúť na to. Um, som zistil, že tu je taký menší príbeh, tak si ho ideme prečítať. Uh, a, a, o nie, uh, Baldi má rád chipsy tak veľmi, že uh, e, zabudol ako otvoriť jeden balík. Um, prosím, pomôž mu. Aj tvoj kamoš je taký debil, že, ho, že stratil se, sedem svojich notebookov znova a ty ich musíš nájsť. Ja viem, že to bolo už 6 týždňov, ale ale to nie je môj problém. Aha, že musíme ich získať tie notebooky pre kamoša našeho. No, bez ďalších kecov môžeme ísť hrať tento mod. Oh, ha. Seems that I can't really get these chips open. Can you help me soon? Please. Áno, pomôžem ti. Jasne. Čo tu je napísané? to radšej nebudem čítať. tobie angielski tak, nie Alright, um, so basically use the how to open chips pack. Okay, I'll stop. Use the how to open chips pack. Żachcia <laughs> i bajer z chipsi. Uh, sześć. Good job. Grab this quarter. I am Just, uh, let me just try to get this dang thing over A, o. Szlawita. <laughs> nás víta. A nejakomu to nejde. Baldy snasa. Musíš ja sa aj cvičiť. A potom ti to pôjde. Štyrec. Uh, eh, šest. Nie som, nie, nie som v takej nálade, aby som bol naštvatý. Tam bolo napísané. a ho sme tak naštvali, že on ich sám je tie čipsy. Že on... On otv On zo svojej zlosti otvoril tie čipsy sám od seba. No. Zoberieme tretí notebook. What the fuck was the sound? Trošku si to posuniem hore a ideme na toto. Ne! 7 6 30 nie 5 5 že ty si, ty si zlý na dobrom dni, tam bolo napísané, alebo ja neviem, jak to mám preložiť. Hm. Dobre. Ahoj principál, nerobím nič zlého. Bola tam aj playtime. Neviem, či ostatné postavy sú iné, alebo... Alebo nie, ale zdá sa mi, že... Že... Takže iná postava je len Paoli, čo je svoje čipsy. No poď, Baldman, nech ťa môžem odfliasknúť bícadou. Nie, principál, choj preč. Choj preč, principál. Principál, choj preč. Nechcem mať detention. No tak. Looks like it's sweeping time. Godasweep zamiest principála, prosím ťa. No drinking, drink Aj tak ma videl, debil. Aj tak ma videl. No nie, ja sa takto nenechám manipulovať. Čo? ale principál už ide za mnou. Nie. 15 seconds. Detention for you. Jež. When will you learn? Odkedy boli sa chová ako first prize? I don't wanna play with no one. Ja som ho netrafil. Ja som debil. Ja som ho netrafil. No, máme potvrdené, že... I like chip. Že ak naštveme Baldíka, tak on od zlosti si otvorí tie čipsy sám. Takže neviem na čo ma on potrebuje, ale... Ale uvidíme. totally bolo. Domori, oh. Ah. Seems that I can't really get these chips open. Alright. 3, uh, 6, 12. I like chip. Oh. Ah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Seems that I can't really get these chips open. Alright. Um, so... awesome, to, awesome, uh, peć. Dobre. Máme the notebook. Good job. Grab this quarter. Let me, let me just, uh, let me just try to get this dang thing over here. toto je 8, eh, minus 4, to je 5. Nie som v nálade byť štvrtý. Tam je napísané. Baldy od zlosti otvoril svoje čipsy a teraz ich je spolu s tým, že ma naháňa. Jediná vec, ktorá ma trošku konfúzuje, že že na čo nás Baldy potrebuje na otvorenie čipsov, keď si ich on už otvoril. To mi nedáva zmysel, chápete ma. Čiže tu máme 3, tu máme 12, 35. Nie som na hľade, aby som bol naštvatý. A tento raz zoberieme aj nožnice, lebo ja som ich minulé nezobral. Čo je to za zvuk? Dobre, že som zobral tie nožnice. No. Principál, drž sa odo mňa ďalej, prosím ťa, hej? Bo ak zase spravíš to, čo si mi minulé kolo spravil, tak. Te už nebudem aj rád. Ha! Hm. Bisoda. Dobre, principálne v tejto časti. Kde šiel? Výborne. Ja sa tuto postavím. Inak v tomto móde není bully. to je dobrá vec. Že tu není bully. No poď, Bondman. Poď. Nech ti dám flákanec bisodov po papuli. No, to si... No drinking drinks in the Za hall. Zase! Počkaj. Zoberiem tento notebook. Už keď tak... 5 principál prišiel v ne, nevhodnej chvíli. Presne. Looks like it's sweeping time. A už po mne ide. Prosím, nechaj ma uh, eh, zobrať si túto bysadu. Prosím. Ďakujem. Čo Co je to za zvuk? Všetko tu vrtá. When will you okay, learn? Kedy sa ty naučíš? Gotta sweep, sweep, sweep! Nerobiť sprostosti. Mohol som ujsť, ale bojím sa, že baud je blízko. Áno, baud je blízko. Je na druhej strane, že? Áno. Eh. To mi nepomohlo. Som mŕtvy. Principál. Čil, ničí hru. Počúvajte ma. Principál mi ničí hru, kamo. teraz Oh. Ha. Ticho baldi. Seems that I can't really get these chips open. No. Alright. Um. 6. A uh, minus 1. Good job. Grab this quarter. Let me, let me just uh, let me just try to get this dang thing. Predalci notebook. preletíme. Uh, nie, uh, to bude 4. To bude 9. A ideme skúsiť moju inú stratégiu, čo dúfam, že pôjde. Musíte sledovať čo robím, aby ste zistili, akú stratégiu použijem. Zatiaľ coast is clear. Vyzerá to, že niekto není poblíž mňa a to som ja rád. Toto je 9, 4, 35? Ne. <laughs> um, Zase som nezobral tie nožnice. Mohol som ich zobrať. Nevadí. Nevadí. Dobre, Maudie. je za mnou. To je tá vec. No a ja kam One, two, Pome, pome, playtime, rýchlo. Principál. To sa odo mňa ďalej posunúť, lebo už ma štveš. Zaberiem si jednu písodu. Teraz nepôjdem tak ako zvyčajne, že dozadu, ale pôjdem tady to. Nie. Gdzie body? Body. Ona si nie wie, że gdzie są. Że... Oh yes, I am coming for you. Halo? Co je? Co sa dzieje? Do you like being tortured? Nie. Niechaj ma. come back here. No idziemy. On pójdzie za mną, że... No running in the halls. Ja ci tam... 15 seconds. Detention for you. When will you learn? Principal! Počúvaj ma! Ty mi nečíš No, už to nič nespravím. Ja som tušil, že... Pekne, kvôli principálovi som si ani nezahral. Highlight, chill. Dobre, dáme jedno bonusové kolo. Aby oh. som si aj ja zahral poriadne. Seems that I can't really get these chips open. они right. бегит, они uh, с принципалом. Э, ну на э, 6. Бум. Good job. Grab this quarter. Let me, let me just, uh, let me just try to get this dang thing over. Два, som v nálade byť naštvatý. Hm. O! Už som sa zakol, že to tam bol principál. Už som chcel byť zlý. zoberiem aj nožnice so sebou. 2, 6, 53. Baldy ani poriadne nezahol za roh a som Mali na konci chodby. To je zaujímavé. solo. Let's play. Let's throw. That makes me sad. Nie mam, znaczy bana, ale do playtime. Nie mam. O, dobre. Idziemy tady o to. All I want is some mother flippin' candy. O. No oto sa rýchlo, pome. Volí. Ďakujem, Bully, že si mi pomohol, ale už stačí. Stačí. A tam sa zase kolego dá sník. Ďakujem Bulín za odvoz, ale už ma tam stačí. Musel som ho odfriasknúť bysodou. On aj tak ma bude náhňať, že? Oh, what the is some mother flipping candy. Okay. Come back here. Oh yes, I am coming for you. you. you. you. Čo kričíš? Nekrič. I see you. Ja viem, že ma vidíš. Oh no! Come back here. Nejdem. Ja chcem vedieť, aký je Baudi. Nechaj mu. A tam je. OK. OK, OK, OK. Ideme teda o to. I see you ak ma ešte raz principál chytí v tomto videu, tak už budem vyvázať. Normálne pôjdem crazy. Lebo ja neznášam, keď ma chytí principál. Neznášam to. OK. Tu ho odstraním na konci chodby. Tak. Ježiši, principál. Nestraš ma. Prosím ťa. No. Máme dokopy tri notebooky. Čo není celkom dobré at this point už by som mal 4 alebo 5 notebookov. Skúsim um, zobrať ten notebook, čo je za tamto na rohu chodby, ale obávam sa, že Baldy bude blízko. No. Looks like it's sweeping time. Gotta sweep, sweep, sweep, sweep, sweep, sweep, sweep, sweep, sweep, sweep, sweep, sweep, sweep, Pojem pao, nerobil nič, čo by sa ti nepáčilo. 60 to strany. Let's play. Really? Vážne? Let's go! One, Musel go do slip premiesť. Čo? You messed up! One, two, three, four. Wow, let's play! Let's play again. Sometime soon. No tak. A tam je... Tam je náš baldíček s chipsami! Let's play. Ready, go! Oops, you messed up. Oh, One, two, three, four. Bench. Wow, that's great. Let's play again. Sometime soon. Principal. Mm, er, Romanisch, brauchst I'll See you. Okay. Toto kolo ide lepšie než predošlé 3. Na to, že tie predošlé 3 boli krátke. Pretože principál mal musel sa každým chytiť, že? Ale inak tento mod sa mi ľubí moc, pretože Sice tá mechanika tohto modu je tá istá, ale, ale tá premisa toho modu, modu je výborná. Že Baldimu sa nepodarilo otvoriť čipsy a potrebuje vás, aby ich otvoril. To je dobrý nápad na mod. To by som, kebyže som developer, modov na túto hru, tak by som ma to tiež napadlo také niečo spraviť. Ale mohol by som to spraviť oveľa lepšie. OK, máme 4 notebooky. Bounty je za nami. A my ideme touto chodbou. Dúfam, že Goda Sweep neprinesie Boundyka. A... dobre. Že nejde stane to? Viete čo skúsim? Ja skúsim. Sweep, sweep, sweep! Ja ho skúsim na, nalákať na dvere, aby išiel sem. A mi je, OK. Takže idem správnym smerom. týka. Oh yes, I am coming for you. you. Co? Nie, žiadne, že let's play nebude. Dobre. Ideme... Kam ideme vlastne? Ja neviem ani. Fú. Ja som ticho, lebo sa sústredím. Dobre, ja usually teraz Baldy, lebo ja ho nevidím na konci chodby. On by mal teoreticky byť na konci tejto chodby, ale ja ho nevidím. Tam je, OK. Čiže Čiže je tam. Principálne robím nič zlé nechaj ma tak. A zase počujem vrtačku. Boli ho. Dobre. Máme to. Máme to. Čo to zase robíš, principál? Povieš mi, prosím ťa. Dobre. Nie, nie. Gotta sweep, sweep, sweep, sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, sweep, sweep, sweep, sweep, sweep. Sweep Sweep. Эдвалду. Окей. Unija utečiem. I... Oh yes. All I want is some mother flippin' candy. I'll see you. you like being tortured? They bought Come back here. Tak oh, toto oh, yes, bolo čo, prosím vás. You. Dám si na svetlo všetko, aby som potom zabavali. See you. Čo, ako si sa sem dostal? А, не. Um. Come back here. tak a je to vybavené. Takže kde je náš jediaci Baldman? On the left or on the right? I don't even have a clue. Že kde je? Gotta sweep, sweep, sweep! ale viacej ho počujem na tejto strane. Ale možno... Pôjdeme Pôjdem tady to. O nie, Vaudi je blízko. strasznie blisko. A to mnie, okej. Okay. Let's play. Ready, go, one. Oops, you messed up. One, two, three. I like chip. Takže toto bol mod Baldilov Chips od developera menom Raparep LOL. Takže toto bol celkom zaujímavý mod. Premisa tohto modu sa mi veľmi páčila. Aj čo sa týka zmenu textúr, tak čo sa týka zmena um, čo sa týka zmeny um, textúry školy, tam um, um, tam skoro nič nezmenilo, je to v podstate ten istý, tie isté textúry, ale čo sa týka zmena textúry postav, tak tam očividne zmenil developer uh, Frostpreza a na Bullyho a aj Baldíka trošku zmenil, takže to dostáva bonusové body. Takže tento mod odo mňa dostáva 5 jazyčiek z 5. Takže ak si tento mod budete chcem zahrať vy, link na tento mod nájdete v popisku videa. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka.